लाइब्रेरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं है जी लाइब्रेरी तो है लेकिन दो साल से जब से मैं इस कॉलेज में आया तब से तो उसे मैं खुली नहीं खुला नहीं देखा मैंने कितना खर्चा हो जाता है किताब खरीदने में जी लगभग मोर देन टू थाउजेंड तो खर्च हो ही जाता है आप कभी गए हैं लाइब्रेरी पता करने के लिए पता करने गए हैं बट कुछ इन्फॉर्मेशन भी सही से नहीं मिलता है वहाँ अगर लाइब्रेरी खुली रहती तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता हाँ सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता कि हमें जो बुक्स के ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपेंड एक्सपेंड करना पड़ता है वो काफ़ी हमारा बचत होता है जिसके कारण हम उसको स्टडी में या फिर ट्यूशन्स के लिए यूज़ कर सकते थे बट बुक्स में जो सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है जिसके कारण हम लोग ट्यूशन बॉर नहीं कर पाते हैं कई ऐसे मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के छात्र हैं जो अपनी किताब नहीं खरीद पाते हैं और लाइब्रेरी बंद होने की वजह से उनके पास एक भी किताब उपलब्ध नहीं होती है जिसके वजह से उनके अंकों पे काफ़ी असर पड़ता है अमन क्या अब तक तुम सेकेंड ईयर की किताब खरीद पाए हो जी फिलहाल तो मैंने मैं नहीं खरीद पाया उनसे क्यों क्योंकि फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है फर्स्ट ईयर में ख़रीदे थे जी नहीं मैंने फर्स्ट ईयर में बुक्स नहीं ली थी तो कैसे पढ़ाई कर पाते थे ये नोट्स बना के मैंने पढ़ाई की है उससे तुम्हारे मार्क्स पे क्या असर पड़ा था फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के मार्क्स पे यही असर पड़ा कि जो मेरा मार्क्स आना चाहिए था वो मैं नहीं मुझे उतना नहीं मार्क्स नहीं आ पाया तो बुक्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं खुद पटना विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन 0612-267-1826 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं और बदलाव लाने में हमारी मदद करें मैं आमिर पटना बिहार राज्य से इंडिया अनहर्ड के लिए